השמיים לא בישרו על שערה. אלה שלא מבינים מתי להתחיל. הם איתך, אחי. אז בוקר טוב חברים, כאן שרה קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ו vibe חיובי. מה קורה מתן, אתה סוגר את הדלת? כן, אני רוצה שתדפוק ואז אני אפתח ואני אגיד לך, לא, זה לא היום. סליחה, פה זה הקלטות המוזיקליות? אתה שר קליזו? כן. זה מחר, אחי. תודה. אתם לא מבינים מה היה לי אתמול. מבחינת כולם זה היה יום סטנדרטי לחלוטין, כולם עשו את מה שהם צריכים לעשות, אבל לי, בזמן הזה שכולם היו בעולם אוטופי, פרצו לאינסטגרם. פרצו לי פעם ראשונה, שנייה ובשלישית, זה היה קטסטרופה, לא הצלחתי לשחזר, שינו לי את השם משתמש באינסטגרם, מחקו לי את הבלאגן בקיצור, אבל לא ויתרתי, בדקתי מה אני יכול לעשות, והצלחתי לשחזר את האינסטגרם שלי. התחלתי על זה סרטים, חברים, אני לא ממליץ לאף אחד. ורק אתמול התחלתי להעריך את האינסטגרם. לא משנה, אבל היה מה שהיה, ואנחנו צריכים להתמקד בהיום. מה אנחנו עושים היום? או, טוב ששאלתם. היום אנחנו נמצאים בסטודיו המוזיקלי של סיימון, זה לא נשמע כאילו הוא הציע את זה להם. אז ככה סטודיו בנוי בצורה אקוסטית. נראה לי. וגם בחדר הקלטות, כמו שאתם רואים, הכל עשוי מספוגים וחומרים מיוחדים. אתם מבינים מה אני אומר לכם? ככל שזה יותר בולע את הכל, ככה זה יותר איכותי. לפעמים אני מרגיש קרוב. ליזה, בואי, תני לנו קולות רקע. לפעמים אני מרגיש קרוב, מי איזה קולות רקע מעצבנים. wise men די כבר, ליאור. פעם ראשונה שלך בחנות חיות, לא? כן, אני מה זה מתרגש. חשבתי, אתה יודע שכולנו חיות? זה טוב לנו. אה, חברים, סיימנו את הסשן הקלטות שלנו, עברו איזה 6, 7, 8 שעות, כמה זמן זה היה מתן? וואי, זה היה איזה 5 שעות, אחי. ואני חייב לומר שזה היה מעייף ברמות היסטריות. אני רגיל לעשות ולוגים, שוולוגים זה גם מעייף, אבל בוולוגים אתה שומר על אנרגיה, כי אתה זז, אתה דינמי, אז עכשיו אני צריך להתעורר. אז הגענו לחנות חיות, מתן רוצה להחליף כלוב לעכברי המעבדה שלו. יש פה מבצע אוגר כלוב ב-29.90. תראה איזה כלוב, אחי. יואו, איזה כלוב מדהים. זה הבית המשוגע הזה. זה 29 שקל? לא. <laughs> זה המכסה שלו לא ל-29. scat silver 35. לא יודע מה אומרת המילה ומה אומרים המספרים, אבל זה נשמע לי טוב. זה מרגיש נכון. סומטרה פסים 12 מילימטר. סומטרה אלבינו 12 שקל. שניהם ביחד כמה זה ליזה? 24 שקל. לידור בפגישות אז הוא השאיר את ליזה, הפקיד אותה בידינו שנעשה לה בייביסיטר. איזה כיף! אה, יש פה חדר של תוכים. זה מצלם? זה מצלם? הם כמו גל ורוני. דיסקוס מיקס ענק 360 שקל חברים זה 720 חמצוצים חיטוי איזה שם מעצבן דפקו לו קאטריקס פס שמור 62 שקל אה, מיטיניס מיטיניס זברה ציקליד 24 שקל זה לא צחוק תראו היא בכלל לא דומה לזברה זה דג שק צילבר 20 שקל שק אדום 22 שקל למה אדום עולה יותר מהסילבר מגניב לא מאמין לך מה הבאת את זה? מה, אתה לא יודע איך אני מתרגש. אני רואה לא שאתה מתרגש. איזה וילה משוגעת. אין, זה וילה של מליינים, אחי. אה! טוב חברים, את כל מצב אנחנו עבדנו על השיר שלנו, נשארו עוד כמה דברים שאנחנו צריכים להקליט, ואז יש לנו את צילומי הקליפ שהם כנראה יצולמו במסגרת תוכנית הטלוויזיה שלנו. זהו, אני מקווה שתוך אה, שבועיים, שלושה, ארבעה, אנחנו נוכל להוציא את הקליפ הזה והוא הולך להיות מדהים. אני מבטיח לכם, כי הוא נעשה מכאן. אין חניה מול השער. וואו. בחור אכפתי סך הכל. מה אה, שלומך? העיקר לא דוחות. לא, אנחנו לא אה, מתעסקים אה. בזה. יום טוב. ביי, תמשיך לחנות כמו אלוף. אה, קומביזיה. איזה קנאי. מיצי כבר כמה ימים זוממים את על עכברי מעבדה של מתן. לא! לא! יואו. יואו, מה לך? מה, היא דווקא ביס אחי מהאורז, יעני. קל מאוד, שהוא עף לזבל, קל מאוד. למה, מה? סבבה לאכול אחים אותו אוכל של מיצי. היא חתולה נקייה, אחי, הכל בסדר איתה, נכון ליזה? ישני, אתה חייב למיץ עכבר. די כבר אתה, די, להדליק את הרוחות. ספר את הסיפור. חיפשנו את המפתח של הרכב איזה שעתיים וחצי. אני לא מאמין לסיפור הזה, תשפטו לבד, כן. אתה היית לידי. אני לא הייתי לידך, מתי לא לידך? קשני אתמול איזה שעתיים מחפש את המפתחות של הרכב שלו, לא מצא אותה. פתאום. פתאום מיצי בא. מיצי הגיע, אמרתי לה, מיצי כפרה מצאת עכבר שלי? פתאום אני רואה את המפתח של הרכב על לא צריך להביא לעכבר? כן. אחי, זה כמו שמבטיח לצופים אתגר, אחי, ואתה עומד בפניו, אני חייב להביא למיצי עכבר. חביבי, אתה לא מבטיח על חשבוני. אני מבטיח למיצי שאם מוצא את המפתחות שלי, מקבל 200 שקל מהרלק של קשני. וואלה, מגיע שאפו למתן שהוא ככה דואג לעכברים. כל הכבוד, מתן, באמת. בדוק, מה, אחי? אה? שמישהו ידאג לי כמו שאתה דואג לעכברים. <laughs> מיצי מגיע. Look at the danger in his eyes. The tiger who's smelling his victim wants one thing and one thing only. Killing rats. מיצי, זה את הזנב שלה, אחי. איזה ערמומי. <laughs> Hmm. יו, לא לא לא, לא, לא, לא, מיצי, לא, אל תעשה. וזהו לנו חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שחויכתם. שאלות ענק ליאלי התותח, שאלה כבר 28 ולוגים, יאלי, תמשיך ליצור ואל תראה בעיניים, יש לך תוכן טוב, תמשיך ככה. אם גם אתם רוצים לקבל שאלות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את אפליקציית ולוגר, אני צירפתי לינק למטה ב description, ופשוט להתחיל ליצור. אני רואה את הוולוגים ואני חייב להגיד שאני ממש מבסוט עליכם. אתם יוצרים, אתם יצירתיים ואתם עושים עבודה טובה, תמשיכו ככה. כמו שאמרתי, כל אחד בעולם שלו, אבל טיפ אחד קטן ממני, השני, מותר לכם לצלם גם אנשים אחרים, לא רק אתכם. אתם יכולים לשתף את אחים שלכם, את ההורים שלכם, ולהציק למי שבא לכם. אין מה לעשות, ולוגים זה life, אתם צריכים פשוט להראות את העולם שלכם במלואו. ובקיצור, אנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. לאט.